Uh, today I am going to explain how to start a strategy, how to make strategies using TradeTron. So I am going to explain how to make strategy using TradeTron one thing and also uh, in Canada, I am going to explain how to deploy the strategies. So for that you need to have a creator account. Creator account is there. ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂದರೆ stochastic R S I okay stochastic R S I ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕೆಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಐ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೇಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ so stochastic R S I ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಸ್ಟಾಕೆಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಟಾಕೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆ ಯಾವಾಗ ಡಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬೈ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲು ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೋದು ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಂಟ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಟ್ರಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ರಾನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರೇಡ್ರಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ uh, ಈಗ ಸೆಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು okay N S C N S C ಆದಮೇಲೆ more than equal to or more than equal to ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ time frame morning nine twenty five market ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈ ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ there should not be any trade running ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ನೆಟ್ uh, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೀರೋ ಇರಬೇಕು ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಜೀರೋ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ is equal to number zero ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಫ್ಟಿನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಹಾಕಿ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು set number one set number one condition number one leg number one ಅದು ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಜೀರೋ ಆಯಿತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೇವ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾಕೆಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎ ನಾವು directly stochastic R S I ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ stochastic R S I stochastic R S I K okay so ಇದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು stochastic R S I minus one ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಐನ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಂಬಾಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ okay so ten minute time frame ten minute time frame so ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಫ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎನ್ ಎಫ್ ಒ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ N S C N F O ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನಿಫ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ ಎಫ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಏನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ stochastic R S I K has to be greater than okay statistic R S I D ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು statistic R S I D ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಬಾಲು ಅದೇ time frame ten minute instrument name N F N F nifty 50 ಆಯಿತಾ ಸೊ ಓಕೆ ಇದಾಯಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದಾಯಿತು ಇದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಟೂನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to put another condition ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ದನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ನಮಗೆ stochastic R S I should be more than ten or sixty ಅಂದರೆ ನಾವು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂದರೆ stochastic R S I K okay so more than number R S I sixty ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ twenty twenty R S I cross ಆದಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಯಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು N F okay so Nifty fifty ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತಾ so time frame symbol time frame ten minute ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೈಡ್ ವೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋಣ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ N F O call buy ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾರ್ಮಲು ಎಡ್ ದ ಮನಿನೇ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಮಂತು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ವೀಕು ಕರೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಟಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಬೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿ ಇದು ನೈಂಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನೈಂಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೈ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಡೀತೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಟೈ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು best price average bid price last traded price market price ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು four times increase by one tick two tick three tick three ticks ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಯು ಸೆಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಬೈ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿನಾದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಟಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ರೀಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ನ exit after two minutes on ever two minutes ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಐದು ಮಿನಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಂತ ಮೊದಲು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ advance setting conditions okay so ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ನೀವು ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ one one x two x three x ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ you can WhatsApp or join our Telegram link thank you thanks for watching the video and subscribe to our video channel thank you very much